da COP. E agora sim, a entrada em definitivo das equipas no relevado. 27 graus, a temperatura que se faz sentir a esta hora na cidade de Cobb. Aí estão as equipas no terreno de jogo. No Barcelona, em relação à partida com o Chelsea, há cinco alterações. E cá está, Andrés Iniesta a Mercedes eh, diria, sem surpresa, este destaque. Há pouco víamos Rakitic, que foi suplente utilizado na partida com o Chelsea. E hoje joga de início. Há pouco este é Sérgio Busquets, há pouco vimos David Villa, porque David Villa, que também passou pelo Barcelona, e Sérgio Samper, o médio centro, foi formado no Barcelona, também são jogadores do Vicelco. Estamos nesta cerimónia de Iniesta, certo. Tentava jogar com Andrés Iniesta, desse o salto, a bola sobra ainda para Langley. Langley a facilitar, a perder para Iniesta, vai para o remate, sai ao lado. Que erro de Langley. E ao minuto, decisão, na juíza de competições, eh, que não pode haver jogos eh, sem ser a sábado de Arbim. Que de Alba havia seu Vissel Cobb. Ogawa, com perigo, mete aqui três homens no ataque, já passou, atenção que é a falta. A falta de Langley foi no adversário. Em termos de ritmo, é uma equipa que está em competição, meio do campeonato. Cabeceamento de Anclar. Que desperdício. No 11, atenção. Ogawa mais uma vez a criar perigo. O cruzamento não se entendeu com David Villa. Hora desta partida. Atenção. Ao corte com perigo. Barça pode ir para o golo. E a bola a passar ao lado. Ricky Puig. Que oportunidade para o Barcelona. O jovem Ricky Puig. Aqui a roubar bola. A Dani tem apoio. A bola para Rafinha. Griezmann, Rafinha, remate, sai a figura, vai a Cauá. o francês a deixar para Nelson Semedo com perigo, oferece bola de golo para o corte. O Ogawa tem espaço, vai lá Ronaldo Araújo, muito bem o central uruguaio. Excelente. Este jogador de apenas 20 anos jogava no de 1,91m está agora a ter espaço também nesta pré-época, jogando na equipa. Passe para Rafinha, muita força, a bola. É ele que bate o livre, atenção, remata o corte de Dankler. sim apoio no corredor, Nelson Semeda à procura de Rafinha, Dankler. A insistência de Alex Colhado, excelente pé esquerdo a acelerar, mas mais forte Fujitani. Yamaguchi, bola para Nelson Semedo, cruzamento a sair. Central. Busquets. O passe, Griezmann e o corte da canto. Temos pontapé de canto para o Barcelona. Com Busquets. Aí está a canto batido, Rafinha, guarda-redes em dificuldades, o remate, o corte. Rakitic não conseguiu aproveitar. A canto. Pontapé de canto para o Barcelona. Atenção ao jogo aéreo. Corta a surgir, foi deixar para Rakitic. Rafinha, mal, a insistência, Ricky É só ao pé esquerdo, Rafinha, ao passo a sair. Não saiu, é recuperar bola. Atsutse já foge e por isso Andrés Iniesta entrega-lhe a bola redonda, mas este não a conseguiu. Araújo. A jogar para Nelson Smith. A colocar em Fugitana e pode ir para o cruzamento, a sair perigoso para o corte de Araújo. Olhado. O remate Rakitic a sair ao lado o croata. E a canto. O croata, este pontapé de canto. Atenção aqui ao jogo é aéreo. Muito bem no O Vicel Cobb, com Iniesta, contra-ataque, pode ir para o golo ao galo até Stegen bem esse aí. Ia meter Bola para Iniesta, tentar jogar David Villa, muito bem no corte de Jordi Alba. E lá está, sempre que dão algum espaço para a contra ofensiva já passou, não, não passou mas ainda consegue ficar com a bola. Houve ali uma falta e vai haver cartão. Vai haver cartão para Yamaguchi. Yamaguchi amarelado. Estamos ao livre. Rakitic, pé direito, funciona a barreira. Bola para o guarda-redes Maikawa. Para Busquets. O passe a sair mal. Para a entrada de Jogo. Tem dois homens, dois companheiros à espera da assistência. A bola vai para Iniesta. Remate para a defesa. De para Griezmann, com perigo, cruzamento, corta Muito bem a rodar, a passar, Alex Colhado, Jordi Alba, cruzamento para Griezmann, não acerta na baliza. Agora sim, abre-se não. Trocar bem a bola e depois acelerar, e acelerando, a criar espaço, neste caso para o cruzamento de Jordi Alba. E Griezmann, passou ali na cabine telefónica e ficou sem a bola. Nelson Semedo, cruzamento bem. Muito bem, Michael. Jogar com Ricky Puig, atenções de pé direito, não há remate, há passo, remate e a defesa. Excelente. Muito perto do golo, Rakitic. Canto batido, Alex Colhado, jogo aéreo, bem no corte. Alex Colhado, com Fugitani, cruzamento, Maekawa, fácil. Bem, já pressionado, cruzamento para o corte. Apareceram ali três homens. E há uma até só ao pé esquerdo, pode ir para o remate, prefere a assistência de Young. Calcanhar para o corte de Leo Osaki. Acelerou é é, muito o jogo, a dupla. Bento já o fez. Com o remate a sair ao lado de Dembélé. Pressionando mais eh, incisivo com este 11. Diria Les Pérez está a saída. Maekawa. Hashimoto. A jogar com Tanaka, com perigo, pode ir para o remate, faz a... Mal com uma devolução, pode ir para o gol e faz. Está feito. 1-0. Excelente jogada. Marca Carles Pérez. Assistência magnífica de Malcolm. Está feito um zero no Japão e para o Barcelona. Carles Pérez mais um produto da formação do Barça a conseguir marcar. Está feito 1-0. Aqui está a repetição. Carles Pérez a rodar, a jogar em Malcolm. A devolução, não há fora de jogo. Ultrapassado com este movimento o lateral direito Nishi. E na cara. Ai, muito bem o Barcelona. A bola já para a lenha. O remate a sair ao lado. Bola para Nishi. Cruzamento para a corte da Sé. Falta considera o árbitro. A insistência, o remate de Aço a sair ao lado. Tenta reagir ao gol sofrido. Equipa do Vissel. Hashimoto vai para o cruzamento, não vai para a finta, vai para o remate, pressionar. Passa a sair para a entrada Tanaka, a falta ofensiva. A falta de central deu espaço à entrada de Guilherme Raim, excelente a finta, cruzamento, o salto vai para o gol. Daqui a pouco Malcolm o pé esquerdo forte na bola, bola na trave. Contra-ataque. Lento, muito lento. Mansui tem apoio de Malcolm, também de Pérez, não dá a bola a ninguém. O remate e a defesa. Mais uma recuperação de bola. Dembélé, é desta? Sim, o passe. Já há alguns anos que joga no Brasil, aliás no Japão. Atenção, contra-ataque, o remate para o corte, foi na Kazaki. Ganhou a bola ao seu adversário, mas apareceu a dobra. Na... Tirar. Vai ser para jogar de pé direito. A colocar em Pérez. O remate e o gol. Ibiza. Biza Carles Pérez. Excelente. Minuto 86, o 2-0 para o Barcelona. O segundo golo de Carles Pérez. Muito bem. O jovem ala já tinha feito um 0 ao minuto 59. E agora a aproveitar o passe de Guilherme Raime. Com espaço, domina. Foge à marcação e remata cruzado. E faz o 2-0 para o Barcelona. Mal com uma devolução, pode ir para o gol e faz. Está feito. 1-0. Excelente jogada. Marca Carles Pérez. Assistência magnífica de Malcolm. Está feito um zero no Japão e para o Barcelona. Carles Pérez. Mais um produto da formação do Barça a conseguir marcar. Está feito 1-0. Aqui está a repetição. Carles Pérez a rodar, a jogar em Malcolm. A devolução, não há fora de jogo. Ultrapassado com este movimento o lateral direito Nishi. E na cara Hashimoto. Vai para o cruzamento, não vai para a finta. Vai para o remate, pressionar. Passa a sair para a entrada Tanaka. A falta ofensiva. A falta de central deu espaço à entrada de Guilherme Raim. Excelente a finta, cruzamento, o salto vai para gol. Daqui a pouco Malcolm, o pé esquerdo forte na bola, bola na trave. Contra-ataque. Lento, muito lento. Mansui tem apoio de Malcolm, também de Pérez, não dá a bola a ninguém. O remate e a defesa. Mais uma recuperação de bola. Dembélé, é desta? Sim, o passe seria...